Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice. Depuis la version 6, Writer permet d'utiliser un tableau contenu dans un document comme source de données d'un publipostage. Nous avons par exemple ce document comprenant ce tableau. Le tableau peut être défini comme source de données directement dans une lettre type ou comme données utilisables pour tous les documents. Voyons d'abord le premier cas de figure nous avons une lettre type que nous désirons fusionner avec les données du tableau. Outils, assistant mailing, nous utilisons le document actif de type lettre et nous cliquons sur sélectionner pour ajouter le document comprenant le tableau. affichage source de données montre que le document comprenant le tableau est maintenant référencé dans notre lettre type et nous pouvons utiliser toutes les fonctionnalités habituelles du mailing. Le tableau n'est référencé comme source de données que pour notre lettre type. pour qu'il soit disponible dans tous les documents, nous allons créer une base de données qui va se connecter au document Writer comprenant le tableau. Nous référençons cette base que nous allons appeler par exemple source, tableau également. Dès lors, le document comprenant le tableau est disponible comme source de données pour tous les documents.